You are my best friend, my only best friend. You make me happy, best friend. Yeah. Ow. Ow. 把它带回去，对。 <laughs> 快快！不着急，这盘谁要谁。 Mm-hmm. Mm-hmm. I love it. 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，他俩说话一样。嗯。他们一天不回来。那种。嗯。